саламатсыңдар ма қасиетті қалың орман қазағым айтарым бар айтарым бар мына қаңды қаңтарда қаңды қаңтарда өліп жатқан қазақтар қаракөз қазақтар қара қаракөз қазақтар жас бала ай көркем он жасар бала бұның барлығы кімдер қаракөздер жаржылаған кімдер қазақтар әкесін іздеген жетім балалар жарын іздеген бас иесін іздеген қазақ әйелдер ботадай боздап балаларын іздеген кімдер қазақтар көрін қазып алып жылатып атқан кімдер қазақтар үйінен сүйреп әкетіп атқан кімдер қазақтар ойбой құдай не дейін не айтайын енді айналайын жастар ау ойлансаңдаршы оянсаңдаршы жандарым ау осы сайлаудан қалсаңдар күндерің не болады келешектерің біз ғой төбем көріміз төрімізден көріміз жақын біздің уақытымыз өтіп жатыр қиналасыңдар сендер қиналасыңдар ояныңдар жандарым ояныңдар мына көп көп ұлтты қазақстан дегенді қою керек құрту керек кәнекей бір өзбек шықты ма бір ұйғыр шықты ма қазақтар өз өзін қырып жатыр деп күліп есіктен тесіктен қарап отырды бұлар сондықтан ассамблеяны құрту керек көп ұлтты қазақстан болмай аз ұлтты болса да аз ғана болсақ та саз ғана таза қанды қазақ елі болмайсыңдар ма соны ойламайсыңдар ма жандарым ау тілді құрметтеңдер анаңның ақ сүтімен керген кілген тіл тіл болмаса мемлекет болмайды мемлекет бар жерде тіл бар біздің тіліміз сондай шырайлы анық он ауыз сөзді бір ауызбанан бір ауыз сөзбенен қайтарып отырған уақытысында бабаларымыз бабаларымыз сондықтан балаларым айналайындар тілді құрметтеңдер тіл бар жерде тағы айтамын рух бар рух бар жерде әруақ бар әруақ бар жерде ата бабаңның әруағы қолдайды ата бабаның аруағын қорлап жіберді ғой мына биіктегілер айналайындар ояныңдар жандарым келешектеріңді ойлаңдар ұқтамаңдар жігерлі болыңдар жасық болмаңдар ояныңдар сол менің айтарым ойланып отырам өліп жатқан қазақ қырылып жатқан қазақ де бір ұлттың ішінде бөтен ұлт жоқ ойбай жаным қазақпын тілім қазақ өзім қазақпын осы жерде өстім өндім дегендердің бәрін құрту керек әсіресе ел басындағы еленді склярды башконы тағы басқаларының жаңалау керек ойланыңдар жандарым ойланыңдар әлде қалай болады демеңдер қан кеткен жерде э, э, бірлік бар бірлік болмайынша бірлік болмайынша тірлік болмайды бірлік бар жерде тірлік болады бірлік бар жерде береке бар бірлік бар жерде сізбіздік бар құдай қаласа бірлік болсаңдар бастарың біріксе бір қолдан жұмыртқанан жұмырықтай болып жұмылсаңдар алдарыңда берекелерің бар алда құдай қаласа барлығы жақсы болады жандарым сондықтан бірігіңдер анау анау еді мынау мынау еді дей бермеңдер мынаны сайлаймыз ананы сайлаймыз дегенді қойыңдар үлкендерменен ойласыңдар үлкендерменен ақылдасыңдар ана әбләзовты қара ойбай мен президент боламын о әбләзов мұхтар әбләзовқа президент қайда чемодан чемодан халықтың несібесін алып халықтың аузынан жырып храпунов құдасы екеуі қашып кеткен еді сол ақшаларын қайда мұхтар әбләзім халықтан ақша сұрап отырсын бес мың салады көбісі бес мың салады он мың салады өйтіп өмір сүргенше сол жерде өліп қалмайсың ба ә ұятсыз халықтан тағы ақша сұрап отырғанша сол шамадан ақшаларың қайда жеп тындың ба елден қашып кетіп ең қанды қарғанда қырғында қайда едің неге сен сонда даусың шықпады енді мен президент сайлайын сайланамын президент қаяқтан сайланасың сен батпақтың ар жағында батып отырып тыныш отыр халыққа тыныш, тыныштық бер жастардың арасына іріткі сама іріткі сама тағы айтамын храпунов екеуің дүниенің астындасыңдар енді келіп ұялмай халықтан жылу сұрап отырғандарың халық жетісіп отыр ма қара нанға болып отыр әкесі жетімдер жүр жылап еңіреп кіруге жер таппай кіруге үй таппай солардың жағдайын ойламайсың ба өзіңнің президент болуыңды ойлап жұрттан ақша сұрағанша ұялмайсың ба ұятсыз ұятсыз неме сенің әбләзов әбләзов бабаң сенің ұйғыр Шечен қазақ болғаныңнан қазақтың қожасы ұйғырдың қожасы сен білмейді деме шымкентте перементальный деген роддом бар роддомның алдында әблязов деген көше бар какой то бір бес жыл істедің бе істемедің ба әкеңнің атынан көше беріп қойдың сен егер келетін болсаң жұрттың бәрін қырасың қазақ тілінде жақсы сөйлей алмайсың анық сөйлей алмайсың төбелесеміз дейсің кіммен төбелесесің қазақтарман келіп төбелесіп кішімісің ойланып сөйлемейсің ба өйткені әрбір сөздің мағынасын білмейсін мағынасына түсінбейсің өйткені сен таза қанды қазақ емессің таза қанды қазақ болсаң мұхиттың ардағында жатып біріңді бірің осы жақтағы халқым елім деп қанын төгіп түрмеде жатқан азаматтарға тыныштық бер енді арман шораевқа тиістің одан мамайға тиістің одан енді келіп тағы біреуге тиісіп отырсын ұятсыз халықтың халықтың арасына іріткі сама қарағым сенен ә, сұранатынымыз осы тыныш отыр халық бес мың бес мың беріп жатыр екен ғой соны жеп отыра бер қашан қазақтар бір жақты болғанша бір жақты болып жақсы болғанда лып етіп келе қаласың сен соны ойлан мен президент боламын деме